एरे और पॉइंटर को लेकर के एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया है ये हेडर फाइल है जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ इंट मेल लगाया इंट मेल लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें जीरो रिटर्न करवाना ही पड़ेगा नहीं तो ये प्रोग्राम ठीक से चलेगा नहीं अब ये इंट मैंने रिटर्न करवा लिया यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर टाइप का एक एक्स नाम का एरे बनाया हमने और यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर चीजों को डिफाइन किया है और यहां स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ा है तो ऐसे में एरर नहीं आएगी ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है फिर यहां पर आई नाम से एक वेरिएबल बनाया है और यहां पर ये पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया है इंटीजर टाइप का ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे यहां पर देख सकते हैं लूप भी चलाया हमने तो अभी हम इस प्रोग्राम को सेव कर चुके हैं एक बार कंपाइल करते हैं कंपाइल हो गया सक्सेसफुली अब यहां से रन कर देते हैं तो रन करते ही आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके का ये प्रिंट होके आया है लिखा हुआ है पहले लाइन में element of array int x zero तो इंट एक्स जीरो का जो एड्रेस है वो क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है फिर कह रहा है एलिमेंट ऑफ एक्स वन यानी कि हम एक एक के एड्रेस को प्रिंट करवा रहे हैं अब एड्रेस प्रिंट करवाने का काम किसका होता है पॉइंटर का होता है तो यहां पर पॉइंटर भी मैंने यूज किया और इसके साथ साथ एरे भी मैंने यूज किया है तो यहां पर इस तरह का एड्रेस प्रिंट हुआ देखिए हर बार अलग-अलग एड्रेस प्रिंट हुआ है यहां पे देख सकते हैं ये एक्स है ठीक है एक्स लिया है और साइज क्या रखी है थ्री रखी है इसकी ठीक है तो एक्स जीरो में जो एड्रेस है वो यहां पे दिख रहा है sixty F E E zero ये एक्स जीरो का एड्रेस है एक्स वन का क्या एड्रेस है sixty F E E four क्योंकि आप ये भी जानते हैं इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एरे जो पॉइंटर होता है वो क्या काम करता है वो एड्रेस बताता है वेरिएबल का ना कि वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का okay thank you for watching this video